Привет, ребята! Иду на мероприятие, организаторы которого организаторами являются Red Bull, Red Bull Rush, Санкт-Петербург. Я так понимаю, что они молодцы. Смотрите, какая у нас машинка сегодня. гости приехала. там бочка, все написано. Three, two, one. взрослые, и молодые, и дети. Творчество. <laughs> бросили пик, третий, четвертый. Ура! Yeah. Oh, yeah. Thank you. Друзья, порт, порт, вечеринка дневная, вот. Занимайтесь танцами, это всегда приятно.